چون... امسی خانوم عجب چیزیه کوفتت بشه اکبر قصاب این خروس بیمحل کیه بله الو الو الو بزرگ آخایتی نه بابامه خودم هم دیگه تو کی من رزام چه خبر رضا کله پس خوبی آقا عجب سیراب شیردونی دادی بهمون دمت گرم ولی نامر تو کله پاچه چرا چشم نذاشته بودی آخه من نه اون رضا نه اون رضا نه آها <laughs> رضا نیسانی تویی <laughs> آقا این باری که بهم دادی رو با نیسان نمیشه برد تو دادی من بزنم رو پیکان مرد حسابی یعنی چی آخه اون رضا نه رضام رپ آه. میخونم آها رضا صادقی به به به به چه سعادتی آقا من عاشق آهنگ بی احساستم همونجا که میگه گفتی خیال تو راحت هر جا که باشی میام سایه به سایه ها اون آهنگ شادمهره نه رضا صادقی تازه رضا صادقی هم که اصلا رپ نمیخونه من رضا پیشرو هم رضا پیشرو رضا پیشرو آها <laughs> فهمیدم بابا او مثل داداشم بود اگه نگرانی داشت یا کم بود <laughs> فهمیدم بابا هنوزم همون رپر قدیمی زنده است <laughs> آی باریکلا خودشه آره. خب چه خبر چی کار داری <laughs> زنگ زدی بابا انقدر حرف زدی یادم رفت چی میخواستم بگم آها میگم دیروز کسی بهت زنگ زده گفته من جعفر رو کتک زدم تو گفتی چرا آه؟ آها. میگم دیشب یه نفر زنگ زده بهت گفته من گرفتم جعفر رو کتک زدم تو گفتی چرا؟ ها؟ یعنی چی؟ یکم زیر دیپلم حرف بزن مگه جعفر رو من کتک زدم نمیدونم کتکش زدی؟ دمت کم آقا از عوض منم بزن اون قلوم ساقو حرف گوش نمیده ای بزرگوار من که نمیدونم تو چی داری کسشر میگی چی ولی اینجا یه لشکر آدم نشستن و میگن تو همهشون رو کتک زدی چی؟ من؟ کیا رو زدم کیا اونجا الان آسنتایی و ساسی مانکن و بقیه برابکس آره <laughs> یادش بخیر تازه بهشون تجاوزم کردم <laughs> لامستب ساسی عجب چیزی بود آره ببین قرم ساق گوش کن نبینم دیگه دور برای بچه های ما به پلکی چی؟ اولا اینکه قرم ساق فقط لفظ منه هیچ کسی دیگه ای حق نداره ازش استفاده کنه دوما اگه بچه های شما خارش نداشته باشن من کاری ندارم باهاشون ببین رو جمع کن خب جعفر الان پیش نه ماست الان میگیریم انقدر کتکش میزنیم تا بفهمی کتک زدن هیچ کاری نداره کمک. فهمیدی؟ قرم ساخت چی؟ به من میگی قرم ساخت؟ ولی ببین واسه چهار تا جوجه رب خوندی فکر نکن شاخ شدی الان میام نظام آباد نظام تو آباد میکنم بی ای اگه نیای منتظرم قرم ساخ قرم ساخ قرم ساخ بست دیگه بابا ساخ برش کن یه یه ببین جوجه گوش کن خلوم خب، ساقه منو هشری کردی حالم خوب بود منو عصبی کردی حرفات نداره رو منفی تو میزنم میرم نفر بعدی شنیدم سربازی افتاده ارتش انقدر میزنم تا بگیری لرزش هر وقت منو دیدی بکن نرمش کتک زدم واسه من شده ورزش <laughs> تو شنیدی من اعزام شدم ارتش جعفر قرمساقه با همه هفت جدش نگاهیدم بزرگوار و کون لقش هرچی کتک خورده بوده حقش بیجامتو میکنم پرچم که شاخ نشی واسه من گه کله خشتکتو میدرم هرچند که پاره شده خشتکت قبلا که یه آدم پرزور و کله خرابم هرکی برام شاخ شد دستت بخوایم بر بله پدرم اگه من یه تنم نگیرم و شما رو مثل سگ نزنم یه اینه میخوام امشب نظام تو آباد کنم تو یه پوفیوز و چه به داماد شدن انقدر چوتیدن شبی باباد شدن پیژامه پوشیدن واسه مالات شدن گدایی کردن واسه آباد شدن پول زندون رو دادیم اونا آزاد شدن دیگه حرفی نمیمونه برا شاخ شدن بکش کنار چشا چبی داشاخ شدن آه حرف بزن چی شد آه باختی؟ چی؟ من هیچ وقت باخت نمیدم آره دیگه خلاصه اینجوری شد که با داش رضا رفیق شدی مخلصیم خیلی میخوامت نگو رضا جان ارادت داریم تو داشی منی خواه داشته باشی بگو با دندونام جلش میدم <laughs> داشت تعصب تو میکشن آره یه نفر هست آه. چی؟ کیه؟ کی آه. کرده؟ سهراب امجه اخیرا خیلی کسشر میگه چی؟ آره امجه؟ این حالشو بگیریم امجه یعنی چی؟ امجه <laughs> ای مولد بله، ولی ایول بله. اب نداره بی خود کرده قسمت بعد خودم میرم جرش میدم <laughs> محمد ها های محمد چی میگی بزرگوار برا قسمت بعدی رپران این امجه رو بساز ببینم کیه قضیهش چیه بعد باش آقا اوکیه خیالت راحت با هم میفرستم بزنینش خوبه منتظرم باش باش باش بزرگ بابا کی حرف میزدی؟ هیچکی هیچکی محمد بود محمد محمد کیه نه ولش کن آره خلاص اینکه داشت رضا آخر نفهمیدم حابیل زد قابیل و کشت قابیل زد حابیل و کشت حابیل قابیل و با بیل کشت دست خالی کشت Check the mic and make sure it sound right boys